Consells de seguretat viària. Els consells a l'hora de conduir un vehicle de dues rodes es poden resumir en tres paraules. Percepció, atenció i precaució. A més, cal respectar sempre les normes i els senyals de circulació. Cal estar pendents de ser vistos. La motocicleta o el ciclomotor són difícils de ser vistos a causa de les seves dimensions. Per tant, és obligatori portar els llums encesos tant de dia com de nit i es recomana no acostar-se a altres vehicles, ja que hi ha l'angle mort de visió que impedeix que el conductor d'un vehicle vegi les motocicletes o ciclomotors. Els moviments Les motocicletes permeten moviments ràpids laterals, zig-zag, una conducta molt perillosa. Cal senyalitzar amb els intermitents qualsevol desplaçament amb anticipació i claredat. La separació Hi ha d'haver prou distància de separació amb el vehicle precedent per poder detenir la motocicleta sense risc de col·lisió. La velocitat. Hem de conduir a la velocitat adequada a la via i a les circumstàncies de la circulació per poder detenir la motocicleta en qualsevol moment. La distància de detenció és l'espai que el vehicle recorre entre el moment en què el conductor veu el problema i el moment en què el vehicle s'atura. Per tant, és molt important que els conductors estiguin atents a la circulació. Altres factors importants són la velocitat, el pes, l'estat de la calçada... Quan el paviment és moll, la distància de detenció es multiplica per 2 i amb neu o gel per 10. L'eficàcia dels frens i del dibuix dels pneumàtics. Cal recordar també que és molt important evitar qualsevol tipus de distracció, així com el consum d'alcohol i drogues si s'ha de conduir. En els últims 10 anys s'ha reduït la xifra de motoristes morts gràcies a la conscienciació i a les polítiques de seguretat viària, però cal continuar treballant. Recorda, el motorista és més vulnerable.